再生医療をこの九州に来てから再生医療を始めて約1年が経ったのでその1年の変化っていうのを、ま担当してくれてるセラピストさんと一緒に、まあ、いろいろお話をしていこうと思います。投与はこの1年間で9回行いました静脈投与点滴からこう行う投与とあとは局所投与 背中から約12番くらいですね胸椎の12番くらいあたりに注射針を刺してそこから投与するっていうことを行ったのが計9回になります。 1年前リハビリをする前の状態 <laughs> ざっくりだなまず、まあ、何を目標にまず第一段階として、えー、やってたかっていうところからだけど、うん、まず老いの悩みとしてがそのズボンの便座でとか、うん、はいお願いします ズボンの犯罪になった時の脱はぎっていうのがなんか <laughs> もうちょっとお尻上げれたら、うん、あやりやすいなっていうのとあとラーメンをラーメンとか、みんなこうこうこの辺でこうこう食べるじゃん手つかずしてそれができないから肘ついて食べるしかない。 そのご飯を肘をつかずにこう中腰というかちょっと前傾姿勢で食べたいなっていうのを目標にまず第一段階としてリハビリをスタートしました、うん、でその時のリハビリ方法というか、うんうん、どういうところにこう意識というかアプローチというかをやってやってたやってたんですか 改めて言われるとなんかすごい雑な人な <laughs> ちょっと分けて説明すると、うん、まずトイレのズボンを脱ぎたい、うん、上手に脱ぎたいっていうところで、うん、まあこういうこういう動きですね、こういうちょっとこうお尻をキュッと上げるような動きが、えーとまあ、出せればなっていうのが、まあ、あのさっきの目標からちょっとこう。 ね、出てくるその動作の、まあ、目標というか、うん、そういったところになってくるんですけど、うん、まあ、そこで大事になってくるのがこの横腹の筋肉、うん、これをキュッとこう縮めて使えるっていうのと、まあ、反対にこっち側の横腹の筋肉はしっかり伸びないといけないっていうところがまず一つでもう一つが足元なんですけど便座ってこう結構まん丸でこう落ち込みやすい たちをしているものもあれば、うん、まあ、最近だと結構こうフラットに近い便座パナソニックの洗うのとか <laughs> 具体的に言うと TOTO は結構こう中にこう入り込んであそう便座でも全然その、うん、自分に対してのこう座り心地というかねなんか全然そういうのが違くて、ね、やりやすさも違うくなってくる、うん、でまあ結論から言うと、まあ、片手はやっぱりあった方がいいよねっていうところで、まあ、手すりはどうせあるところで、 トイレするしっていう、まあ、そういうところを選んでまあ外出するっていうのが一番最初だったんで、まあ、その後は手すりなしでもできるようにっていうところを目標にやっていきましたけど、でなった時はあの今度こっち側の支えになる方の、この股関節のところになるんですけど、まあ、これがこうグラグラしてると、こう支えられないと結局こっちがギュッと上がらないしっかりここがくるっと回るように、これが 抜けちゃわないようにするっていうのがすごく大切になってくるんで、うん、この2つに対して練習をしていたっていうところですね。結局腰回りというか、うん、そこら辺の筋使い方、ね、筋肉とかっていうのをやってたそうですね、うん、っていうのと、まあ、足首が結構真子さんの場合硬かった のもあるので、こうちょっと内側に足が向いちゃってる状態、でしっかりと足の裏全体で地面がつけなかったので、そうなるともともとがこう開いちゃう姿勢になりやすかったのもあるから、硬さを取りながらといいますか、しっかりと筋肉が働ける環境を作って練習とかしていきましたね。 お願いします。見えない。はい。なるほど。と届く。あ、ラーメンに対しては、えっ、ー、と大事な、おいが思ってたのは、その支えるためのまあ背中とか腹筋とかもそうだけど。うん こっちの肩周りというか全然麻痺してない障害ないのに、むちゃくちゃ下手くその使い方をしてたっていうのがあって、うん、そこを、まあ、そのうちらではその分離っていう言い方、うん、そのえーと背中とかお腹とかとこの肩周り腕とかの使い方をこう分けようねちゃんとこう 意識変えようねっていうのっていうのを分離って言い方したんだけどそれがめちゃくちゃ大変だった個人的には、うん、麻痺してないところをうまく使う方の方がなんか大変だったっていうのがある、うん、でもそれはもともとこう車椅子生活になってしまった時からのこう補ってたっていう 麻痺してた部分を使えないからその分使えるところで普通だったら使わないような動きとか、安定性を求めて使ってたりとかっていうのがあったから無意識にやってたことを意識的にやるっていうの、うん、がすごく難しかったんだよね。そうね <laughs> まあ多分見てる人は今の全然わかんないと思う。 何のこっちゃっていう感じだと思うんで、まあ、ちょっと簡単に説明すると、その無意識でやってた部分っていうのは、あのまあ、ウルトラマンの人形とかで僕よく例えたりするんですけど、まあ、昔の人形で思い出したフィギュア、あれってこう手をこう前にパンってするとストンってこう 倒れちゃうの分かります、うんうんうん、あれってこう支えの筋肉が、う前にこういくと重力がその分腕にかかるので、うん、その重さに耐えうる力がお腹周りと背中周りにないといけないんですけど、うんうん、眞子さんの場合はそれが反応として薄かった、なんで上げたらそのままこう倒れてしまう、うんうんで分離っていう、まあ、次の話なんですけど、これをなくすために今度こう 肩甲骨をね、うんうん、内側にこう寄せてあらかじめこう後ろでこうバランスをとって、うん、入ってる入ってる入ってる来てるよケツ OK で上げていく時も あんまりこう前に行くとまた倒れちゃいそうだから、前に行かないように今度上にこう行きやすいように肩すくめて、まあ、大げさにやるとこんな感じ、前はきついからちょっとこう横に行ったりとかして、 <laughs> まあサボられてたっていう感じだったので、まあ、その今はなんか普通にできてると思っても、まあ、実はちょっと、ね、違ったりとかするっていうところで学習はどんどん必要かなっていうところですかね。 そこそこをだからもう繰り返しやって、うん、覚えさせるというか意識を変えていくというかなんかそういうのをがまず、まあ、前半だねほんと夏前あたりが結構そういうのをやってて。はい、OK。はい。あ、でも安定しましたね。ね、はいはい、すごくないグラグラだったのに。 <laughs> で、まあ、夏頃になった時にやけどを私がしてしまったから、もうほとんどまあ、入院もあったし今までやってたリハビリっていうのができなくお休みをしてた時期があったで、まあ、入院生活で姿勢が悪い寝方であったりとか、体勢っていうのはどうしても取らなきゃいけなかったし自然ともう牽制がめちゃくちゃこうやけどのせいで 強くなっちゃってそうせざるを得なかったっていうのがあって今まで作り上げてきた体を個人的にはもうゼロになっちゃったのかなって思うくらいなんか元に戻っちゃったというか、よりひどくなってたっていうのがあって福岡に来れるようになってリハビリを始めますってなった時からはもう形勢がもうすごすぎたのと、腹筋とかなんかもういろんなところがカチカチ。 カチカチすぎて <laughs> 何もできない状態だったんだよねだからそこをまずそのカチカチさんを日々ちょっとずつちょっとずつほぐして使ってカチカチさんを取るっていうのもそうだし形成の感じがやっぱ変わっちゃったから全体的なそこをまたもう一回今までの考えでこれできたのに できなくなったっていうのをまた変えなきゃいけないっていうのをちょっとやってたんだよね、今までラーメン食べるとか何かをするためのリハっていうよりはまず今の自分のこの <laughs> あの体に慣れようっていうことをなんか主にやってたんじゃないかなって私は思っている。 <laughs> <laughs> <laughs> 合ってた合ってた認識 <laughs> まあそのそれでもやっぱりちゃんと生活を送らないといけないのは正直あるから、うんうん、まあやけどしてしまった体でその入りやすい形成とまたどううまくコントロールしたらまた前みたいな生活に戻れるのかなっていう、まあ、現実味を帯びたこう直接、まあ、動作を見て判断してこうしたらうまくいくんじゃないかなっていうのをこうずっと考えながらやってた のも一つ、確かにおっしゃる通りあるんだけども、その形成のパターンが変わったっていう一つの要因がある中でやけどって関与してるだろうなっていうところは正直あったんですよね。で、まあ、じゃあやけどがどういうふうにその軽縮と絡んできてるのかっていう話なんですけど、そこはあの皮膚反射っ って呼ばれる、うん、これもう一つ脊髄反射っていうのがあるんですけど、うん、なんかすごいこう曲がっちゃう形成が増えたじゃないですか、うんうんうん、あのやけどした後って。うん でまあこう皮膚をこうギュッと押すと、うん、ギュッてこう曲がっちゃう反射が簡単に皮膚反射なんですけどやけどするとこう皮膚がまだ未熟だから、うん、ちょっとしたのでこう突っ張りやすい、すぐこうピーンと張っちゃう、うん、からこう反射もすごく出やすい状態だったんですよね。でマカさんの場合こう自動運動って言って自分の体を動かしながらこう皮膚を伸ばすっていうのが、うん、足元はさらにできない部位だったので、まあこう僕らが 途中でやってどれぐらい良くなるかなっていう経過を見ながら行ったんですけど、うん、まあそれは結構功を奏したのかなっていう部分もあって。割とこう早めにやけどのと形成の影響っていうのは1か月ぐらいかな、うん、で落ち着いてきた部分ででまた春を一緒に併用し始めてさらに良くなってきたっていう感じじゃないですかね、うん、今今自分のお尻の筋肉反応してるなとかあ腰回りの筋肉に 力が入ってるなっていう感覚はすごく分かるようになった。でも便の感覚としてはなんか「いる」ってはっきりこう皆さんに言うことがなかなかもう自分だけの感覚な難しいんですけどでもなんか